礼ぐらい言えよ、少年。君は危ないところを助けられた。この場合普通は感謝して叱るべきだと思うんだが。 うん確かにそうだがそれが何か命飛ばされるよりマシだろ たいことがあるなら言ってみろよ少年腹に溜め込む性格ってのは精神衛生上よろしくないと思うがねなんだつまらん君本当に男かい どうしたんだい少年ベルゼバブ へえそうかなるほどそいつは知らなかったよそれじゃあこいつでプライドを回復しておこうかな。 スト・イン・ピースすごいなこれは彼女こんなことなら振らなきゃよかった それにしてもベルゼバブかこれは少し盲点だったかもしれないまさか彼以外にも死神の眷属がいるとはねマスターも人が悪い どうした少年 少年君は蛇の人間かなるほど。 やれやれどうやら俺はつくづく利用されやすい星のもとに生まれたらしいま顔を上げなよ少年死神というかデスサイズだろ彼のことが知りたいなら教えてやってもいいんだがただし世の中ギブアンドテイクだ 君もしかしてボディチョッパーとかいうやつかどうなんだ答えてくれ行幸だお互いに見ての通り俺は右腕をなくしてね だからって義肢や変異細胞を埋め込む気にもなれないから正直どうしようかと思ってたんだよだから少年君の右腕を俺にくれそれを提供してくれれば左腕の修理代を含めて死神の情報をリークしてやる 心外だな俺は嘘つきじゃないふざけすぎだとはよく言われるけどさあどうなんだ返答はイエス or ノー OK 商談成立なんだ意外としっかりしてるな面白い気に入ったよああそれから自己紹介がまだだった俺はジューダス・ストライフま好きに呼んでくれればいい